Hello, mambo vipi? Ni Baraka tena. Leo nitakufundisha jinsi ya kutumia Uber na kuweza kuita dereva na kukuelekeza. So kuna procedure chache, fuata Uber. Cha kwanza utaingia kwenye Play Store yako kama unatumia simu ya Android. Okay, utaandika application yako ya Uber, ushaiandika, utaifungua Ukishaifungua itaanza kudownload hapo, na kitu kingine uhakikisha kwenye simu yako location ipo wazi. Inaendelea kudownload, itarudi baada ya muda. application yetu sasa inafanya installation baada ya kumaliza ku download. Uh, naona ananiambia kuna overwrite sasa hivi. Okay. Uh, turudi kwenye uba yetu aziuba uh, ifanye installation. Mimi napiga picha tu. Haya, ukishaipakua programu yako utakuja utaifungua Uber utafungua. Sasa kama hujawahi kujisajili, utaalao kwa simu zenye Android Vision 6 na kuendelea. Kama hujawahi kujisajili, utajisajili. Mfano kama mimi ndo najisajili saba arobaini na tano zero saba hapo ndo jinsi ya kujisajili, alafu utabonyeza, itafanya message ya uthibitisho. Ni rahisi sana jinsi ya kujiunga. Itaingia message ya uthibitisho yenye kodi hizo hapo kumi na nne na mbili utaziweka kumi na nne na mbili utaandika jina lako la kwanza la Baraka Bakari alafu utakubali sheria zao kwa kubonyeza kimshale hicho hapo. Baada ya hapo, utakuwa tayari umejisajili na Uber itafunguka, na kwa sababu location yetu iko wazi, itatuambia tuko wapi. Haya magari yote naona ni madereva wa Uber ambao wako kwa huu mtaa ambao mimi nipo. Mimi nipo Mbagala. Ah. Na pia unaweza ukafanya kuboresha ulinzi wako, ukaweka email na ukaifanyia uthibitisho, ukaadi sehemu yako ya nyumbani au kazini, kama utakuwa unataka kutumia uba kila siku. Alafu mfano sana unachukua uba uta utasema nataka kwenda tuseme maybe Kariakoo. Kisha nataka kwenda Kariakoo, ataniambia bei. Bei zake ni rahisi sana. Tumia Uber, Uber X, watu moja ni wanne ni shilingi elfu saba na mia tano au kachukua Uber Yellow ni elfu kumi na nne. So mi nitachagua Uber hii hapa. Na kuna njia mbili za malipo, unaweza kadi credit card yako ya benki ama nyingine, so tutatumia kwa njia ya cash, tutasema hiyo watanipa maelekezo hapo kwamba inakubali zaidi ya tatu nne, gharama ni hiyo, nitafika saa nane dakika hamsini na nane. Nitasema confirm, nitasema okay itakachofanya itaanza kutafuta dereva wapi. Imeniambia kuna madereva zaidi ya nane. Itatafuta, italeta, itaniambia kuna dereva huyu hapa. Kwa hiyo anaitwa Ismaili mwenye hiyo. Kwa mimi namcancel kwa sababu hii nimetolea mfano, ila kama ndio yeye mhusika unaweza kumwandikia message uko wapi na akaja. Kwa hiyo hivyo ndo jinsi ya kutumia Uber. Huku kwenye upande wa setting, hapa unaweza ukaadi profile picha yako ili mtu aweze kutambua wewe ni nani. ukaweka profile picha yako ili mtu aweze kutambua haraka haraka. Nitaweka moja ya haraka haraka ili sichukue muda mrefu. Hiyo hiyo nitabonyeza hapa. Email nitaweka kwa ajili ya kuboresha email yangu, so nitaandika email yangu mfano hiyo outlook.com com. Unaweza ukatumia hata Gmail. Kuna message ya uthibitisho itatumwa alafu utaingia kwenye sehemu yako unaopokelea email. Kama ni wa Gmail utaingia kwenye Gmail, kama ni wa Outlook utaingia kwenye Outlook. Yes. Utaona meseji yako ya uba ya uthibitisho, utachukua zile kodi utazisoma ama utazikopi alafu utarudi utaziandika zile kodi zako ambazo mimi nimepewa arobaini na sita hamsini na nane arobaini na sita hamsini na nane. Baada ya hapo itakuwa nimeboresha ulinzi wangu, naweza nikaadi sehemu yangu ya kazi, labda sehemu yangu ya kazi nimelaini Carriers Limited. Kwa hiyo nitakuwa kama nataka kuiambia Uber nipelekee simu yangu ya kazi, itakuwa inatambua kwamba simu yangu ya kazi ni wapi. Unaweza ukaadi pia nyumbani kwako, ili ukitoka kazini, labda tuseme unakaa sehemu fulani, nyumbani kwako utapaadi mwenyewe. Huo ni mfano. Sawa, sasa hiyo ndio jinsi ya kutumia Uber. Njia za malipo unaweza ukaadi njia nyingine huku kadi kwa njia ya credit card ukaweka namba zako pale, hapa hivi utaweka repayment, weka password yako ambayo unaitumia wewe, utaweka kwa ajili ya ulinzi. Mfano nikatengeneza password yangu nikaita next, na then hapa nitaweka kadi zangu za benki hapa kadi namba yangu kwenye kadi hapa, au nikatumia hapa hapa, nitaweka nchi alafu hapa zip code ishirini na tano mia tatu na tatu Tanzania. Hapa kadi zangu hapo, barafu barafu sitaki kuziega maana ni kitu cha siri. Kimaliza nitabonyeza next, itakuwa tayari. Shukrani mpaka kuongozana nyinyi moja kwa moja.